Mtoto mwenye ulemavu wa viungo Gideon Moses anayesoma darasa la sita katika shule ya msingi Mwatulole ambaye ana kipaji cha pekee katika masomo ameiomba jamii kumsaidia kumwendeleza kielimu, kwani anaamini kuwa mlemavu sio kushindwa katika kupambana kutimiza ndoto alizonazo. Hii hapa ni taarifa zaidi. Ana kipawa cha ajabu sana, kwanza ana uwezo wa kufikiri dakika chache na kupata jibu, tofauti na watawala wengine ambao ni wazima. Ni baadhi ya sifa za Gideon nilizozisikia kutoka kwa walimu. Napata shauku ya kumjua zaidi Gideon. Ya, ya, ya tatu ni tano. Ah. Eh. tunaandika tena tano, tunaiwekea cross hmm mara mbili. Unapata ngapi? Mbili. Unapata mbili. Eh, unaandikaje? KDS ni sawasawa na mbili. KDS eh, na mbili. Na mbili. Somo la hesabu huwa ni changamoto kwa baadhi ya wanafunzi, lakini kwa Gideon unaweza kusema ana maajabu yake, kwani ni somo jepesi mno. Gideon hawezi kuandika vizuri kutokana na ulemavu wa viungo alionao, lakini kichwani ana akili. Kusoma kwake ni kusikiliza tu anachofundishwa, sio kama wanafunzi wengine wanaandika na hata kupata wasaa wa kupitia walichosoma, na ukimkuta darasani huwezi kujua kama ni mlemavu wa viungo. Akili alizonazo Gideon ametolewa darasa la wanafunzi maalum na sasa yuko elimu jumuishi, lakini anazungumziaje mazingira ya kujifunza? Yaani mazingira ya shule sio rafiki. Pili tena wanafunzi wengi darasani, ni ile hali ya uelewa inahitaji nguvu kubwa. Siku za shule huwa na mawazo kwani msaada unaotegemea ni wa rafiki yake kumchukua nyumbani hadi shule. Ila siku akiwa rafiki yake na matatizo, basi naye kuja shuleni huwa ni changamoto. Kuna wakati nakuwa siwezi kwenda kuja shule kwa sababu marafiki zangu wasipopita na mimi siendi shule. Kwa mfano rafiki yangu ikitokea emergency asipokuja asipokuja shule au akiugua, kwa hiyo na, na mimi inabidi tu niwe kama vile nimeugua. Kaka yake ambaye ndiyo tegemeo kubwa nyumbani kumsaidia amefaulu kuingia kidato cha tano. Anajiuliza nani atamsaidia akiondoka atakayekuwa kuwa ananisaidia nyumbani, kwa sababu hasa hivi nayemtegemea ni kaka yangu kuniandaa, kunifanyia kila kitu. Matamanio yake apate shule ya bweni ambayo ina mahitaji yatakayokuwa rafiki, na nauishi hizo nikakae kwenye hizo shule milele hadi nitakapotimiza ndoto zangu. Ananigusia maisha nyumbani ambayo anaona kwa umri wake kuna mambo astahili kufanyiwa yani kama vile niku nikujia haibisha, kwa maana kuna wakati nakuwa naogea nje. Sasa umri wangu mimi na miaka kumi na nne, kuogea nje hapo penyewe nakuwa sio vizuri, alafu pia nakwenda chooni, choo sio sio choo rafiki kwa kwa mtu kama mimi. Shuleni anashika nafasi ya kwanza hadi ya tatu na mitihani yake akifeli ni namba tatu, hapo amefeli. Wakati huo hana pa kusema ataenda akarejee notes kwamba atarejea asome na nini. Dorcas Manyanda, mama mzazi wa Gideon, ulemavu wa mtoto wake ulimtia unyonge, lakini ikamlazimu akubaliane na hali. Hakuwa na wazo la kumpeleka shuleni, akiamini hana uwezo wowote. We msomeshe tu, nikakataa kwa wastani, nilikataa Nikamwambia mwalimu mtu, mwa, nani mtoto wa hivi siwezi nikamsomesha. Yaani unavyomuona tu, yani yeye ni kukaa, yani hapo ukimkalisha ni hapo hapo. Kwa sasa anajivunia kuwa na Gideon. Kikubwa ni kuomba msaada mtoto wake aendelezwe, kwani maisha yake hayakidhi kumpa mahitaji anayostahili. Gideon ana ndoto zake kuwa, kuwa mbunifu wa vitu, namaanisha mwanasayansi mbunifu ya Sheria ya mtoto ya mwaka 2009 na kufanyiwa marejeo mwaka 2014 inaeleza mtoto mwenye ulemavu atastahili uangalizi maalum, matibabu na huduma nafuu kwa ajili ya kumrekebisha na kupata fursa sawa katika elimu na mafunzo kwa kadri itakavyowezekana ili kuendeleza kipaji chake, uwezo wake na kuweza kujitegemea. Salma Mrisho, Star TV, Geita.